اعتقادي أنه الكامور يمثل نقلة نوعية في الحركات الاجتماعية في تونس من حيث الهيكلة من حيث طريقة التصرف أي طريقة خوض المعركة وتوجيه المطالب وكيف والمناورة داخل المعركة من حيث الهيكلة آه، يعني ما يبدو لنا هو ممثلي ما يسمى حراك الكامور والقيادات والناطق الرسمي ولكن وراء ذلك هناك بنية متكاملة من الهياكل فيها طبعا اتحاد الشغل وبعض الهياكل الأخرى ولكن أيضا هناك نوع من العمق الشعبي لأنه داخل العلاقات الهيكلية المبنية الجديدة نقبية ونضالية إلى آخره هناك علاقات فيها عمق آه، عشائري وفيها عمق عائلي وفيها عمق حتى شبه قبلي ولكن أنا الحقيقة لا أميل كثيرا لاستعمال هذه التوصيفات أخير أن أتحدث عن المجتمع المحلي المجتمع المحلي اللي هو نوع من البناء الاقتصادي الاجتماعي بظروف تاريخية قد لا يسمح الوقت بالعودة إليها ولكن تخلق نوع من النفسية المشتركة نوع من الذهنية المشتركة واللي ممكن أنه يتم تحريكها في أي وقت خاصة في ظروف كما هذه إذا الهيكلة هي بنية اجتماعية ولكن عمق النفسي الاجتماعي قوي الآن كيف يتخوض المعركة فيها مطلب واحد مركز طبعا يتم تفريعه ولكن هو في الحقيقة نقطة واحدة وتجميع مطالبك أو احتجاجاتك على خصمك في نقطة واحدة يمكنك من التركيز يمكنك من تجميع القوى يمكنك من تجميع قوة الدفع للمطلب ثم هو المطلب لما تثبت فيه تلقاه اللي هو يعبر على نوع من المطلب الاجتماعي العام صحيح أنه خصوصي ولكنه مطلب اجتماعي عام لما تسمع المطالب تقول هذه مطالب تنموية تقول هذه مطالب تاع عدالة اجتماعية تلاقي المطلب الصغير مع عمق البنية المطلبية هذه اللي هو فيه رجع صدام تاع توزيع غير العادل للثروات التوزيع غير العادل للمشاريع التنموية الانكسارات الاجتماعية الشروخ الاجتماعية الانقسامات إلى آخره فالمطلب يتقابل مع بنية عميقة في المجتمع وذاك علاش يبرز بهذه الطريقة ثم كيفية خوض المعركة كان في قدرة كبيرة جدا على المناورة تقدم توخر تاخذ راحة ترجع تتفاوض عملية التفاوض فيها خلفيه نتاع تفاوض داخلي من اجل الاقناع ثم اهم شيء هو انهم اقترحوا بدائل النجاح هذا يتحول الى نوع من الانموذج معناها مش في الاستنساخ ولكن هو انموذج ملهم المسألة كلها هو في أنه تتوفر الظروف ولا ما تتوفرش الظروف ولكن أنا اعتقادي أنه في العمق هناك شيء أعمق بكثير جدا من هذا هو سؤال كبير بدأت تطرح الحركات الاجتماعية هذه على مفهوم الثروة الوطنية أصلا الجديد في هذه الحركات هو أن هذه الثروات الوطنية ينظر إليها أساسا على أنها ثروة محلية أولا وهي ملك جميع المواطنين ثانيا عملية الترتيب هذه هي قلب بالضبط للمنوال القديم المنوال القديم شنو كان يقول كان يقول هذه ثروة وطنية وإذا نوزعها مركزيا حسب تخطيطات السلطة وحسب مخططات التنموية إلى آخره وكل ذلك الكلام فإن حرمت الجهة الأصلية من الثروة ومن عائدات الثروة فذلك مبرر بما يسمى توازنات وطنية عامة إذا التفكير الجديد لدى المجتمع المحلي هو أنا أول من يتأثر أنا أن أول من يتقبل الآثار السلبية فلأكن إذا أول من يستفيد من هذه الثروة الوطنية ولنعد صياغة هذا التعاقد الوطني حول كيفيات استغلال أو كيفيات الاستفادة من الثروات الوطنية وإن لزم الأمر نعاود نناقش من الأول جديد أش معناها ثروة وطنية كيفاش أنا وياك متعاقدين وطنيا على هذه الثروة في كيفية التصرف فيها وفي كل الحالات يلزم تقرأ لي حسابي بطريقة أو بأخرى الحكومة تتصرف على أساس قدرتها على آه، على تصريف الأزمات وقدرتها على حل الأزمات يعني تأجيل الأزمة هو نوع من الحل آه، التصرف في الأزمة الآن هو نوع من الحل تقسيم الأزمة إلى آه، أزمات صغيرة ومحاولة حلحلتها واحدة بعد الأخرى يعني نوع من الحل نوع من الحل من دون أوصاف حل ناجح ناجع منصف عادل غير عادل هذه قضية أخرى السلوك متاع السلطة فيه الكثير من الجد أولا هناك وفد حكومي آه، قار المكونات بمفاوضيه وبخبرائه بدراسته بأرقامه إلى آخره وذهب لإنجاز مهمة وكان الوقت المخصص له هو إلى أن تنتهي المهمة ويجب أن تنتهي بنجاح يعني حل الإشكال هذا الأمر فيه آه، آه، جديد وهو أنه تخصيص قوة تفاوضية متمثلة في نوع من البنية التفاوضية المفوضة من جانب الحكومة ولها مهام محددة يجب أن تنجزها كانت التوصية هي تفادي آه، التصادم إلى أقصى حد ممكن والسعي إلى أقصى حد ممكن إلى إيجاد توازنات أنا في اعتقادي أن هذا الأمر فيه جانب يخص الحكومة الحالية وفيه جانب يخص آه، توجه جديد بشكل عام أنا أحاول أن أضع الأمر في سياق أكبر شوي أولا الحكومة هذه قد تكون واعية بأنها لن تستطيع التصرف بالطريقة القديمة إذا نحن نتحدث عن سياسات جديدة في كيفية حل الأزمة فيها جانب تاع الضغط تاع الحركات فيها جانب أن ربما الحكومة عندها خطة لتجاوز الإشكالات القديمة ولكن أنا أرى أنه هناك عمق أكبر في هذه المسألة لأنه مرة أخرى نرى أنه أنت لست مضطرا لأن توجد في موقع السلطة حتى تقرر في نهاية الأمر من قرر هم أصحاب المطالب الحركة الاجتماعية هي التي قررت ولذلك أنا تحدثت عن طريقة خاصة في التفاوض من أجل الحصول على النتائج المرجوة إذا هناك مناسبة واضحة للتأثير من تحت من خارج هياكل الدولة بطريقة فيها انتظام مدني قديم الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات وكذا ولكن انتظام مدني جديد يعتمد على علاقات بين مناضلين خبروا أنفسهم وخبروا بعضهم البعض في الحركة الأولى متاع الكمور وفي الحركة الثانية إذا الالتزام التقارب التقارب الذهني أيضا الجانب النفسي الاجتماعي هذا كله يعطي قوة تمكن المجتمع المدني في معناه الواسع هذا من أنه خليني نستعمل كلمة يخترق السياسات الحكومية في معنى أنه يفرض عليها حتى تغيير منطق التصرف وتغيير يمكن حتى وجهة التصرف العقد الاجتماعي الوطني الذي كان قائما في ظل الدولة ما بعد الاستعمارية أنا في اعتقادي أنه لم يعد له أي مبرر لا اجتماعي ولا تاريخي ولا سياسي ولذلك فإنه في اعتقادي وأنا قلت هذا في بعض البحوث أنه هناك نهاية تاريخية للدولة ما بعد الاستعمارية وعهدها ولا وانقضى طرقها في كيفية التصرف يعني لم تعد مبررة لا اجتماعيا ولا تاريخيا ولا سياسيا كما قلت طبعا المبررات الأخلاقية أيضا من ضمن المبررات السياسية الجديد هو أنه آه، مثل ما حاولت أن أبين في الأجوبة السابقة هو أنه هناك ضرورة لتغيير النظر تغيير النظر يؤدي إلى شيء اسمه الاعتراف لأنه إلى حد الآن ليس هناك ما يكفي من الاعتراف لا بوجود قوى بإمكانها أن تسهم في بناء السياسات حتى من خارج الهياكل المعترف بها مثل ما بينا في مثال الكامور وليس هناك اعتراف بوجود مطالب ذات خصوصية من حيث الفهم ومن حيث الذهنية ومن حيث عقلية بناء المطلب وليس هناك حتى اعتراف بضرورة مناقشة الطرق السابقة في التصرف فيما أسميناه ثروة وطنية في علاقتها بالمجتمعات المحلية تصوير الأمر على أساس أنه عروشية وقبلية إلى آخره في المطلق بطبيعة الحال هناك خطر عدم القدرة على إدارة الأزمة بما يكفي من النجاح في أن الاعتراف يكون هو سيد إعادة بناء العلاقات من جديد فهذا يمثل بطبيعة الحال خطرا وبإمكاننا فعلا أن نرى بعض المظاهر التي ربما تدل على اهتزاز في العلاقات ما بين مكونات ما أسميته تعاقدا وطنيا ولكن يعني تصوير الامر على اساس انه هو في تهديد لوحده الدوله الى اخره هذا في اشكال كبير لانه في حقيقه الامر اذا كان ناخذ الامر على هذا على هذا النحو فانه ليس هذا هو التهديد الاول ولن يكون الأخير نحن إزاء نوع من الترجمة لما يمكن أن تكون عليه ثورة هذا فعل ثوري في نهاية الأمر ينسجم مع الاتجاه العام للثورة بوصفها عملا على قلب موازين القوى بين القوى الاجتماعية من أجل ما أسميته منذ حين تعاقدا وطنيا آه، جديدا إن لم يكن الهدف أكثر راديكالية من هذا وهو قلب الأوضاع بشكل كبير ما يحدث هو وجود علامات كثيرة على تغير طبيعة العلاقة بين الحاكمين والمحكومين بين واضعي السياسات ومتقبلي تلك السياسات وأشرت منذ حين إلى أن هناك إمكانية لأن نقرأ ما حدث على أساس أنه اختراق لسياسات الحكومة إذا مواقع المهيمن والمهيمن عليه المسيطر والمسيطر عليه الحاكم والمحكوم بصدد التغير وبطريقة جديدة أساس هذا الأمر أنا في اعتقادي هو بعض المشاهد التي ذكرناها من بينها الاعتراف المنصف الذي ذكرناه هذا الترسخ في المجال القدرة على ترجمة عمقا اجتماعيا للمطلب العادل أو لمطلب العدالة في مطلب خصوصي وفي معركة خصوصية القدرة على خوض التفاوض وتطمينا لي الخائفين على هيبة الدولة وعلى التعاقد الوطني قدرة أيضا على حصر المعركة في مربع يؤدي إلى تنفيذ المطالب أو الاستجابة للمطالب دون الإضرار بالتوازنات الوطنية العامة مع العمل على تغييرها شيئا فشيئا ولذلك أنا في اعتقادي أنه إن تكرر الأمر سنكون إزاء مرحلة جديدة تماما سيكون ستكون فيها مرة أخرى هناك علامة على أنه ما تغير فعلا في سياق الثورة في تونس هو العلاقة بين السلطة والمجتمع في اتجاه قدرات أكبر لدى المجتمع على المقاومة على الابتكار على ابتكار الحلول على ما يسمى الريزيليانس في معنى القدرة المرنة على التأقلم المقاوم ضمن أوضاع مستجدة دائماً